علي چېرته وي ګلګونه چې بیا مړه راغلې راځه کېنه علي ګوره ته چې ټوله ورځ لوبې کې پیپرو کې وتاسه کې پیپر یې راکم دي مړه نو چوس نو الله تیاری نه کې بیا به څوک یې ګورو به مړه علي مه کوه بیا به خپه یي ماما ماما زه پاس شوم ما خپل پوزیشن واغوستو علي ولې خپه یې پاس وي علي ولې خپه یې شاد زه فیل شوم ما خو درته ویل چې سټډي کوه خو تا به ټوله ورځ لوبې کولې شاد زه په غلې ته اوس به زه کار کوم او که خیرې پسټ پوزیشن باندې ملګرو تاسو خپل هومورک او سټډي کوئ چې تاسو هم هر ځل له فسټ پوزیشن لې